Ya no puedo, lo siento. Lo que pienso no lo digo por cantar lo que siento. Me conformo si tengo estos momentos contigo que me ponen contento. Por lo menos intento no salirme del camino, pero me voy al centro de cabeza directo. Si mi amor está dormido, quiero verlo despierto. Multiplica, ni lo crees ni lo masticas, todo lo que en este mundo para mí tú significas, la tirita de mi corazón que grita Quizás aún no eres consciente de lo que este te necesita Increíble tu belleza indescriptible Todo lo que das es bueno, me haces ver en lo invisible Y emocionas una como a mi personas y cualquier problema que haya vienes y lo solucionas sin esfuerzo. Haces que cumpla mi sueño, por un agujero has visto lo que sufrí de pequeño y no importa que hubiera una infancia rota o una vida de desgracias a la que sume derrotas Si al final apareciste, lo cambiaste y ya no existe Momento que a mí por dentro me enfadé, me ponga triste Para mí no tienes precio, te volviste necesaria Cuando leíste mi silencio Ya no puedo, lo siento Lo que pienso no lo digo por cantar lo que siento Me conformo si tengo estos momentos contigo que me ponen contento por lo menos intento No salirme del camino pero me voy al centro De cabeza directo Si tu amor está dormido a veces lo despierto Desde que estás aquí me siento tan feliz No quiero que te vayas Cuando te conocí prometí no mentir Pero a mí algo me mata Porque si tú no estás yo bebo y fumo más me drogo y me hago rayas Será la soledad, te digo la verdad no quiero que te vayas De mi lado Solo cógeme la mano y te llevo al universo donde con besos volamos en el tiempo. Ser el malo de los malos, pero al menos soy sincero y te digo dónde vamos, al borde de la locura, donde ves la magia pura, el corazón se ilumine cuando camines a oscuras. Si no sabes cómo hacerlo, no te vayas, te lo cuento. Entregué mi vida un día para hacer feliz al resto. Ya no puedo, lo siento. Lo que pienso no lo digo por cantar lo que siento. Me conformo si tengo estos momentos contigo que me ponen contento Por lo menos intento no salirme del camino pero me voy al centro De cabeza directo Si tu amor está dormido a veces lo despierto Desde que estás aquí me siento tan feliz No quiero que te vayas Cuando te conocí prometí no mentir Pero a mí algo me mata Porque si tú no estás yo bebo y fumo más me drogo y me hago será la soledad, te digo la verdad. No quiero que te vayas, desde que estás aquí me siento tan feliz. No quiero que te vayas, cuando te conocí prometí no mentir. Pero a mí algo me mata, porque si tú no estás yo bebo y fumo más. Me drogo y me hago será la soledad, te digo la verdad. No quiero que te vayas.